Jag har klivit ur bilen. Tänkte filma lite. Det finns några vattendrag som är öppna fastän det är minus 15. Här har vi ett. Man hör vattnet när det stöter mot iskanten. Jättefint. Solen har nu hunnit gå i moln. Eller gå ner bak i bergen där borta. Det enda man har nu är militärfordon inne i skogen. Så jag fortsätter att filma och fota ett tag. Och sen åker jag in i värmen. För det är ingen värme ute just nu. Så hoppas filmen var till belåtenhet. Och så hoppas jag att det blir varmare så vi kan ta oss ut och göra lite käk. Eller i alla fall en kopp kaffe. Så ha det bäst så länge så ses vi. Hej då!